はい皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかですえ今日は結構ね前にエチュードの商品を頂いてたんですけどそのレビューをねするのをずっとこう 後回しというかにしちゃってたので発売からは結構時間が経ってる商品なんですけどレビューをしていきたいと思いますですごいパッケージも可愛いしカラーも可愛いっていう商品なので是非皆さんもチェックしてみてくださいはいそれではこちらがエチュードハウスのそのリップスティックになるんですけどもこれ実は この入れ物と中身が別々にこう分離できるようになっていてなのでお好みのそのケースとそのリップスティックのカラーっていうのを組み合わせて自分だけのこうリップスティックが作れちゃうっていうあのアイテムなんですけど今回はこのボックスに20色のリップスティックが入ってるので一つ一つお見せしていきたいと思いますはいそれでは1つ目 I just want you to be around baby 여기 말고 좀 다른 곳에서 있고 싶어 walk r o So I need you right now baby I need you right now Yeah I just want ay. 너무 지루해졌어 하루가 No I don't I don't like I'm so fucking bored 미친 듯이 재밌음에 딱하 n 만또 네가 생각나 I wanna go somewhere with you 낯선 곳이 샤가 거시 파노람 빼빼빼 소리는 거둬지 솔직히 어딘지 끝에서니 바람 좀 쐬러 가야 돼 oh yeah. 어디 가도 좋을 텐데 먹고 놈도 예쁘거든 I just wanna take it day wanna take it day wanna take it day girl oh yeah oh yeah 난한 번도 비행기를 타본 적이 없었는데 지금 저 바다 건너왔어 I just want you 남다른 그 세상 이곳이 파워걸 So I need you right now baby I need you I need you I need you right now yeah, just, I just wanna be I just wanna be with you I just wanna be I just wanna be there I just wanna be I just wanna be with you I just wanna be I just wanna be there 참 바다 건너왔어 내 생애 처음 봤던 제일 예쁜 여자도 옆에서 사진을 찍고 있어 우리가 있던 곳에 누가 와줘 worry We need to worry about I'm gonna take you there yeah yeah I just wanna take you there girl If you want 어디든지 들어갈 수 있어 바로 oh yeah 저기 구름 위를 건너 Maybe we can fly girl I just want you to be around baby 여기 말고 좀 다른 곳에서 恭喜 Power Girl So I need you right now baby I need you I need you I need you right now Yeah I just I just wanna be I just wanna be with you I just wanna be I just wanna be はいそれでは20色つけ終わったんですけどどうですか参考になったら嬉しいですでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたインスタグラムと Twitter のフォローとチャンネル登録をよろしくお願いしますそれでは次の動画で会いましょうバイバーイアンニョン